же мне тебя не любить? Пахнешь ты опять мандаринами. Но ну зачем поднял? Отпусти, я уже поверила, сильный ты. Не круши так быстро. Боюсь, сумасшедший. Брось целоваться. Мы сейчас с тобой пойдем. Я хочу живою остаться.